és una taxa que és una eina, una eina més, una eina modesta, però una eina més per garantir el dret a l'habitatge a la nostra ciutat. És una eina que s'ajusta perfectament a la legalitat vigent, que és una, una, una taxa eh, que el govern no té intencions d'aplicar en realitat. És a dir, no és una taxa pensada per sancionar, pensada per multar. No volem, l'últim que volem és que aquesta taxa comporti actuacions burocràtiques per part de l'administració que triguen molt de temps, el que volem són els pisos buits, el que volem són els pisos que estan tancats per posar-los en lloguer social